для нахождения производной явно заданной функции мы пользуемся таблицей производных, а также правилами дифференцирования. Но существуют функции настолько сложные, что для нахождения производной целесообразно заданную функцию сначала прологарифмировать, а затем результат продифференцировать. Такую операцию называют логарифмическим дифференцированием. Такой метод применяется для функций вот такого вида, где функция представлена в виде дроби, числители и знаменатели которой не менее двух множителей, а также вот такой функции, которое называется степенно-показательный. X у нас есть и в основании, и в показателе степени. Ну, например, вот такая функция. Это степенно-показательная функция. x стоит в основании степени и в показателе. Давайте разберем пример. Нам необходимо найти производную следующей функции – это явно заданная функция, вот такого вида. Она представлена в виде дроби в числителе 2 множителя и в знаменателе 2 множителя. Будем находить производную с помощью логарифмического дифференцирования. Сначала прологарифмируем левую и правую часть. Затем преобразуем правую часть с помощью следующей формулы. Логарифм частного равен разности логарифма. Записали логарифм числителя минус логарифм знаменателя дроби. Далее снова преобразовываем каждое слагаемое, стоящее в правой части, по такой формуле. Логарифм произведения равен сумме логарифма. Вот у нас логарифм произведения. Мы распишем как сумма логарифмов, где в первом логарифме стоит первый множитель в аргументе, а во втором второй множитель. Минус. И точно так же по этой же формуле расписываем второй логарифм. Логарифм первого множителя плюс логарифм второго множителя. Но так как стоит минус, у нас меняются все знаки и оказывается минус и здесь. Преобразование продолжаем. Воспользуемся следующим свойством логарифма. Если находится логарифм аргумента, который э, в степени, степень выносится вперед и ставится как множитель логарифма. Вот третья степень первого слагаемого. Выносим ее вперед. Умножаем на логарифм. Корень квадратный – это 1 вторая степень суммы. Мы выносим 1 вторую впереди, как множитель логарифма. Вот эту степень выносим вперед. И корень кубический – это 1 третья. Тоже выносим вперед. Теперь, выполнив все эти преобразования, можно находить производную левой и правой части. Итак, дифференцируем левую и правую часть. Производная натурального логарифма. По таблице это 1 разделить на аргумент логарифма. Но так как у нас y сложная функция, надо домножить еще на y'. Вспомните, как находится производная сложной функции. Например, Синус квадрат x Как мы продифференцируем? Сначала находим производную в степени 2 умножить на синус x, а затем нужно домножить еще на производную выражение, стоящее под степенью на синус x. Вот поэтому мы в, лев, в левой части получаем следующее произведение. Справа производная натурального логарифма 1 разделить на аргумент и домножаем на 3. Но так как это сложная функция, нужно еще домножить на производную самого аргумента, поэтому появляется 2. Дифференцируем следующее слагаемое. Одну вторую мы переписываем. Производная натурального логарифма 1 разделить на аргумент и домножаем на производную с самой скобки, это 3. Аналогично находятся производные оставшихся слагаемых. Теперь нам надо выразить y', то есть избавиться от вот этого множителя. Для этого домножаем на y левую и правую часть данного равенства. Осталось вместо y подставить то выражение, которое у нас было в условии. Подставили, и это и есть окончательный ответ. Теперь разберем еще один пример, где нам дана степенно-показательная функция. Производную такой функции мы по-другому найти не сможем, только с помощью логарифмического дифференцирования, потому что такой производной в таблице производных нет вообще. Поэтому логарифмируем левую часть данного равенства и правую часть степень аргумента логарифма выносим вперед по свойству логарифма. И теперь дифференцируем левую и правую часть, то есть находим производные. Производная левой части даст нам следующее произведение. Производную правой части мы находим по следующей формуле. Производное произведение двух разных функций. Это производная первого множителя умножить на второй – плюс производная второго множителя умножить на первый. Расписали. Теперь осталось посчитать производная тангенса. Написали. Производная натурального логарифма – это 1 разделить на аргумент, 1 разделить на синус и умножить на производную самого синуса – это косинус. Поэтому вот такое выражение, вот такая дробь у нас получилась. Теперь, домножив на y, чтобы убрать вот этот множитель, получили следующее выражение. И в завершении вместо y нам нужно подставить то выражение с x, которое было у нас первоначально. Вот подставили, получили следующий ответ.